ايه اه ايه ايه ايه ايه Good, good, good, good. давай, не. Я говорю, блядь, не лезь нахуй сюда. Ебаная там это, да, да, если я был хирург, да, Они сразу залезли, блядь, сюда. А я, а я, а я, а я, а я. Could be us. So back to what I was saying. Could be us. Музыке поможите. Нет. Нет. Сейчас ты не вел. Господа. Я тоже не Я ты должна узнать себя, они там наши коллеги, не должны на самом деле уже русских людей Thank you. Ты чё, сука, делаешь, а? Целуешься, а? А? Да? Ответ, сука. Ты чё делаешь, а? Убери, сука, ебло свое. Чё ты, сука? 15 for a f o t 1 o a f i f t e e n t e Охуенный друг семьи. Я позвонила, прерывая вашу, Только не прийти, ее мужик. Поехали, Галилек, поехали! Наша, наша, наша. Оба-на, поехали. Братан, давай. Братан. Алло, хуй. Братан. Поехали. Братан. Давай, начинаем. Братан. Начинай, говорю.